ያዙኝ ልቀቁኝ ስትይ ይዘለቀቅንሽ ስንለቅሽ ደግሞ ብልጥጥጥጥ ትናንትና ማታ የወጋይ ጡትሽ ጡት ማለት ጡት ማለት ሲዋጋ ነው እንጂ ጡት ማለት ጡት ማለት ሲወጋ ነው እንጂ ያናኑ ዳቂሽን ወዲያ ይዘሽኝ ቶሎ ቶሎ ግን ሰርተህ ጥረህ ግረህ ለምን አንድጋባ? መጣሩንማ እየጣርኩ ነው። መጋሩን የከበደኝ ትሰራለህ፣ ትግራለህ። ከባዱ ነው ነው ወይ ደግሞ እኔ ጥራለሁ አንቺ ጋሪ አንቺ ጋሪ አንተስ መቼ የማትለወጥ አንቺ ነሽ እንጂ የማትለወጭ እንጂ አፋሩ ነሽ መተሽ አሁን ደግሞ አይንህን ላፈራርሽ አፈር ብዬ ግራህ የምታመጣውን ገንዘብ አተላና ቡላ እየጠጣ ሰው ኑሮ የት እንደርስ ነበር ወይ ደግሞ እኔ ቆያለሁ በቃ አንቺ አግቢ አግቢ ይሄ ማን ቤት ነበር ይሄ ይሄኛው ይሄኛው የነ ጌቱ ኦ ጌቱ <laughs> አይ ሪሜምበር አይ ሪሜምበር አይ ሪሜምበር እዚህ ጭቃ ቤት እየኖረ ስሙ ጌቱ <laughs> ኦ ማይ ጋሽ ዶንኪ ዶንኪ ዶንኪ ኦ ዶንኪ ስልክ እንጨት እነዚህ ስልክ እንጨቶች አሁንም አሉ ታዲያ ከሰፈሩ የት ይሄድል? አይ ሪሜምበር ሜን ሁለቱ ተቃጥ አረጁ አረጁ ጎበጡ። ግን ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የመዲ ሪያክት ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? አማን ናችሁ ወይ? ፈን እያረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ። fun አድርጉ። አሁንም like፣ subscribe እያረጋችሁ አብረን fun እናረጋለን። ይመቻችሁ። मस्तानी हो गई እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ቬሮኒካን ዛሬ አልቻልናትም። አሁን ደግሞ በህንድ ክሊፕ መታልናለች። እስቲ ፈን አድርጉ እስቲ Nina, how to get a seat. Are you from Egypt? Yeah. Also, your husband live in Egypt. Oh, really? Oh my your goodness. Husband is living that. I know. Huh? <laughs> how come? Let you uh, your hand in it. Take five dollars and ounce. Yes. Oh really? Oh my God. Really? ሆናል ሸንኮራ አገዳው ሲጋራ ነጋዴ ቢመጣ ባመቱ የዛች ባል አህያ ከጠፋ ሳምንቱ። እንዲህ አይደለም ወይ ሰው ያለ ቦት ዝንጀሮ ከገደል አቅቶት አይወድቅም። እንዲህ ያለ ዘመን አጋጥሞኝ አያወድቅም። ምን ያለ ዘመን ነው ዘመነ አባቱን ያዘዋል ልጁ ተጎልቶ በረንዳ ነው ቤቱ ብለሽ አውርተሻል። ድንጋይ ነው ትራሱ ብለሽ አውርተሻል። ኡፋ ነው እራቱ ብለሽ አውርተሻል። ድሪቶ ነው ልብሱ ብለሽ አውርተሻል። እኔን ለበረደኝ ምን አባሽ ቆርጦሻል? <laughs> ይልቅስ ጠጋ ላንቺ ያልፍልሻል። በጣም ነው በቃ ያሳቀኝና ያው አልነሳ ያላችሁን ሰዎች እንደዚህ በማድረግ ማስነሳት ይቻላል ለማለት ያህል ነው። በጣም ነው ያሳቀኝ፣ ፈን ያደረገኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ዳጊ በኤቤሱ የሚታወቀው ዳጊ ያው ፈን ሲያደርግ ነው በራሱ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ተመችቶኛል። እንዴት ነገሮችን ቀለል አድርጎ በተሰጠን ነገር አመስግነን ኢንተርቴን ማድረግ እንደሚቻል አሳይቷል። በጣም ነው የሚያስቃችሁ። ፈን አድርጉበት። ሌላው ደግሞ ቴዲያችን ቴዲ አፍሮ ደስ የሚል ምክር ከዚህ በፊት የሰጠው ምክር ነው እና ደስ ይላል። እሱም አለ። ሌላም fun የሚያደርጉ ቪዲዮዎች አሉ። አብረን fun እያደረግን እንቀጥላለን። comment ስጡ፣ like አድርጉ፣ subscribe አድርጉ። ጥባ ጥቡ ጥቡ አፍሪካን አንድ ለማድረግ የሞከረ ህዝብ ለራሱ አንድ መሆን አቅቶት ስቃይ ውስጥ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት። በሚያስገርም ሁኔታ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሚባል ሀገር ቁጭ ብለው የተባበሩ ህዝቦችን ዋጋ የተካፈሉ ገና እዚህ መብላት ያቃትን የራሳቸው ወገኖች ላይ እንደገና መከፋፈልን የሚሰብኩ ሰዎች መብታቸው ሊሆን ይችላል። አደገኛ ሆኖ ግን ሳይናገር አይተናል። ስለዚህ እኛ ሰላም እንፈልጋለን፣ አገራችን እንወዳለን። ኢትዮጵያዊነት ቀለሙ እንዲዘባረቅ ተደርጎ እንደቀረበው አይደለም። ረቂቅ ነው፣ የሚጠቅም ነው። ለእኛ አይደለም ለሌሎችም የሚጠቅም ነው እና አይደለም ኢትዮጵያኖች ተባብረው ለእኛ መሆን ብቻ አይደለም በጽኑ እንቅልፍ ለወደቀው ለሰፊው አፍሪካም ትልቅ አቅም የሚሰጥ የሚያፈናጥር ህዝብ ነው። እንዳይራመድ ሆኗል። ይህን ማደር ደግሞ እዚህ ጋር ምን ወፍጮ ራስ አስይዘን ወንድሜ ሰው ብሔር ሰው ይመጣል። አይኔን አላሽም ከቶ ማንሸሽም ለቆመ መኪና አዲስ ሙላት ለሰርግ ፕሮግራም በጉራግኛ ዘፈን ቅውጥ የሚያደርግበት ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስቲ በጣም ነው የተመቸኝ እና እናንተ ነው የሚመቻችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ፈን አድርጉበት። ለዛሬ ያዝናናችኋል፣ ያስቃችኋል ብዬ ይዤላችሁ ከመጣኋቸው ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስላሉ። fun እንዳረጋችሁ እኔ እንዳሳቆኝ እናንተንም እንደሚያስቃችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በተረፈ comment፣ like፣ subscribe አድርጉ። አብረን እንቆያለን። ቤተሰባዊነታችንን እንቀጥላለን። bye bye ለዛሬው